السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا شباب شو أخباركم إن شاء الله بخير طيبين معلش أول شيء أخرنا عليكم وما نزلنا عليكم أه، مقاطع لفترة بس اليوم جايبكم بمقطع جديد بلعبة جديدة هي Knockout City طبعا هي من شركة اي اي وهي ال game sponsored من اي اي عن طريق برنامج الاي اي جيم تشينجرز اهلا وسهلا فيكم بالقناة ان شاء الله عجبكم هذا المقطع أه، طبعا هي اللعبة حاليا موجودة في ال store. وهي آه، بتقدر تنزلها هلا تجربها مجانا آه، في الاورجن والبلاي ستيشن هي موجوده حاليا في ال PlayStation والمنصات الثانيه طبعا هون عم بلعب التريننج انا ومحمد طبعا بنجرب شوي ال game قبل ما نفوت آه، وطبعا هلا حنفوت جيم ونشوف كيف طريقه هي طريقه اللعب بشكل عام بدك تضرب الخصم بالطابه آه وهي 3 فيرسز 3 فيك انت تسد الطابة كمان وهلا بنشوف اكثر نحن وعم نلعب ليتس بلاي ليتس بلاي 3 في 4 فيرسز 4 طبعا هي انا عم بلعبها حاليا على الاورجن المجانيه لانه البلاي ستيشن حاليا مش شغال ليتس جو واجيك فور بلايرز انا ومحمد عم نلعب واحد حيكون معنا ضد ثلاثه طبعا هي فيها آه كمان آه كروس بلاي على جميع المنصات Y'all hear that fairy tale about the brawler that was ultimate throne so high they landed on the moon? Well, I don't really believe in fairy tales. Do you? Let's go. شاء الله يكون الصوت واضح وعم تسمعوني وصوت الموسيقى ما كتير عالي Team KO Round 1 Knock out more opponents than the other team to win Gold team takes the lead وهناك يا محمد قتلوني Blue team takes the lead. 4 4 2 محمد 4 2 آه وينهم؟ وينك يا محمد؟ في في ثلاثة ضدنا أنا وياك محمد شو كيف تشوفون يعني شو رأيك يعني كيف مين اللي معانا؟ ليك وراي واحد تحت عندي محل همك Blue team needs one more point to win the round. عمد في عندي اثنين هون فزنا خسرنا قصدي فازوا هن وهلا هذا فات اصلا وين ما عم تسمعني اي بارتي سيف يو اي ما مشغل صوتي بالله حتعرفوا تلعبوا يا شباب تعال مع بعض وينك هاي طالع هذا ما خ... هون في واحد هون في واحد هون في واحد على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين <laughs> لا لا لا لا لا تنزل لا تنزل في واحد في واحد في واحد هنيك تعال تعال خليك معي ندور على طابات هي طابعه اخرها us all tied up. Gold team takes the lead. تعال يا بابا تعال تعال انا وراك انا وراك خلينا مع بعض خلينا مع بعض behind. Right. Blue team is catching up. Catching up, Ya Muhammad. Catching up, Ya Muhammad. هاي معي قائد تكون بلوينك في حد عندك؟ It's all tied team takes the lead. Gold team needs one more point to win the round. وينك يا محمد Next point wins. ناين ناين محمد Blue team wins. فينا نضل مع بعض محمد شوي مبسوط طيب جيجي يلا لسه هذا اول ماتش ظلنا حلو لا ما بدنا نطلع آه كيو ماشي حاله سيف سوى اول جيم عشان هيك ماتش ميكينج 33 شات تيم شات اوف ريفت فويس شات اوكي هاي بالطب بتغير ال هي ماشي menu is setting there's level اتصال الموسيقى match music نوصل خليها as effects كراوند ما بدنا نكتر ال crowd character voice خليه ماستر music. طبعا هون الهي 100% on brightness. You're listening to Knockout City Pirate Radio, playing the hits and calling the shots of this brand new brawl. يلا ليتس جو خففته ايوه نحن جينا اوه وحميد بالنص تيم كي او راوند 1 يلا يلا يلا وينك وينك حمد تعال معي تعال معي هي طابه هي طابه Blue team takes the lead. Hay una caja más. Respawn. It's all tied up. اوه تعال العب خدنا الكومباوند كورة لا لا وعد لا هون في Gold team takes the lead. نحن البلو تيم عم نخسر يا محمد takes the lead. لا لا لا It's all tied بس up. بلو Gold team takes the lead. والله توفينا بالقطار point to win the round. Gold team ايه قتلته قتلته انا كمان وينك يا محمد انت وينك ليكني انا على التوب الاول البلو راوند آه. 2 Blue team takes the lead. It's all tied up. Blue team takes the lead. الله معه باي باي وينه وينه خويا عليك عليك عليك وراك وراك في واحد وراك في واحد محل ما جينا Blue team is pulling way ahead. Blue team needs one more point to win the round. هو احنا صح امشي يلا حمد كله انا عندي وينك فاز وينكم يا محمد وينكم ثلاثة علي جي جيز team takes the lead. It's all tied up. Double KO. Ei, mas é que tá? Essa tua Let's go! Vou dar cura. لا يا شباب لا يا شباب ما في حدا ستة ستة Blue team takes the lead. Blue team needs one more point to win the match. قتلته فزنا GGs nice nice هير از ذا وينر ام في بي محمد مع انه ما سوى شيء بس GGs تمام يا شباب هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم اللعبه لو عندكم اي استفسارات عن اللعبه اي شيء عن اللعبه آه، فيكم تكتبوا لي تحت في التعليقات او عن طريق ال social media. ومره ثانيه شكرا اي اي آه، على providing هاي اللعبه ولو حابين تنزلوها حاليا بتقدروا تنزلوها تلعبوها free آه، آه، على الاورجن شكرا للمشاهده وان شاء الله بشوفكم مقطع جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته